大家好，今天是二零二一年十一月十七日，星期三。呃，今天咱们做一期简短的确认一下，之前咱们谈的这个 CIBC 开户送三百元的这个奖励。这个呢，就是直接咱们上图。这个实际上就是说，呃，我们在我我们在做视频之前，我跟媳妇儿都做了，都申请了这个账户。 那么这个呢是我媳妇儿那个奖金已经到账，大家可以看到，她用的是这个 CIBC Smart Account，呃，然后这个今天是从这个叫什么，她从这个加拿大叫什么帝国商业银行，呃，这个 Mississauga 这个 office，呃，存进来的三百块，所以这个就是实实证一下它到账。 那我们用的就是这个 C B C Smart Account，这是咱们在上一期这个视频里谈到有两个 option，一个是 C B C Smart Account，一个是 Smart Plus Account。显然用这个 Smart Account 比较 smart，是吧？呃，我们具体做的呢，媳妇儿这儿呢，主要是呃呃，虽然说呢，它是三项任务里做了两个，但是咱们都比较嗯不想折腾，到时候有个什么。 呃，这个这个出入啊，要需要再费事儿，所以我们就三个等于都做了，就是设置工资呢，就是存入的呢是工资，还有牛奶金，呃，预授权付款呢，我是把这个电费、天然气费，还有他的一个这个 PC present choice 这个信用卡的还款设在这儿了，然后第三个任务呢，就是嗯，从这个网上银行操作了呃几个。 呃，一个是 CIBC 信用卡的还款，一个是 RBC 信用卡的还款。呃，其实就不止一个了，他只要求一次就够了。但是我可能做了三次、四次，或者可能五次，不知道，好像是，反正做了几次。说那该还的时候就拿它还呗。嗯，咱们看一下，他原来的这个 offer 里头承诺的是七个月之内把这个钱存进来。但是，咱们看一下我们这个开户的时候第一次。 呃，这是第最初的三个交易，对吧？开户他一开始扣四块九毛五，然后又退回来。呃，因为我们刚开户，只开一开始没怎么往里存钱嘛，但是后来也没怎么存钱，所以呢，差不多是五月二十几号开的，我记得。所以你这么算一下一下呢，差不多不到五六个月到账，所以不错，点个赞。 呃，那么就是现在这个奖金到账以后，这几个注意事项是吧？一个是要保持至少一年，所以我们继续还用。然后它的好处就是说，反正你设置了那个工资的那个存入工资啊，还有这个预付预付费以后，它那个月费都是免的，所以也无所谓，也不用往里头放个几千块钱啊什么那种。嗯，这些我们就一直放着，至少到明年吧，明年五月的时候再看。 呃，觉得想用呢就继续用，不想用呢就再说，好吧？然后因为这个他原来说的是，如果三百块钱没有收到，要在八个月之内提出，所以这不存在了。呃，其他的就，嗯，就这些注意事项。嗯，所以呢，我们用的是这个 smart account，就是，嗯，三百元奖金得到，给大家算是一个呃确认吧。这样想参加的呢？ 朋友呢也可以去参加，而且刚才我看到他，嗯，就是这个 offer 实际上没有实现，所以我的理解是，i B C 可能就把它做成一个常规的一个一个这个开户奖励，其实还不错，挺有这个挺有这个吸引力的，我觉得。好，那今天这期比较短，就先聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家收看。